Olá, tudo bem? Uh, queria mostrar hoje para vocês como conectar a base WMS da BGDX do Exército e puxar cartas e dados topográficos diretamente no seu QGIS. Vamos usar o QGIS nesse exemplo, mas dá também para fazer no, no ArcGIS usando uma conexão WMS. Então, queria mostrar para vocês aqui nesse post que a gente fez na ForestGIS que eu falo um pouquinho mais então sobre como baixar as cartas do exército e também agora com possibilidade de conectar a esse link WMS para visualizar no QGIS diretamente. Então vamos copiar esse link aqui, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo e vamos abrir o nosso QGIS então. Ah, aqui estamos no QGIS para fazer uma conexão você precisa apenas clicar com o direito do mouse aqui onde diz WMS, WMTS no browser e nova conexão. Então uma janela vai se abrir para você então colar aquele endereço que a gente copiou anteriormente. cuide para colocar o endereço em URL e não em nome. Então, no nome a gente vai dar uma descrição desse link e não e você vai tentar digitar a URL é o endereço do WMS ele não vai aceitar aqui em cima mas é no segundo box que a gente coloca e pode deixar tudo uh, padrão o resto dos das opções aqui em conexão e vamos clicar OK então. No nosso QGIS, a gente vai expandir a conexão WMS, então teremos uma nova conexão criada aqui. Vamos expandir essa também, vai demorar alguns segundos para carregar os dados. E aí está, então, diversas camadas rasters, nesse caso aqui são camadas rasters e também algumas camadas vetoriais que você pode explorar. Uh, algumas interessantes, por exemplo, são as cartas topográficas matriciais, CTM, do 1 para 250 mil. Vamos carregar essa para vocês verem. Aí eu tenho todo o Brasil, então, onde tenho essas cartas disponíveis. Posso carregar as de 1 para 100 mil, 1 para 50 mil e 1 para 200, 1 para 25 mil. E deixar elas nessa sequência, então, onde tem uh, cartas de 1 para 25 mil, você vai ver primeiro e depois, se não tiver, então você vê a, a próxima camada e assim por seis por sequência você vai ver sempre onde tem a maior resolução disponível. Então você pode explorar aí os seus dados, usar as cartas nos seus projetos, não precisa mais ah, então digitalizar, escanear, referenciar e só para depois então puxar para o seu projeto você consegue usar diretamente agora. Ah, sobre os, os seus dados. Okay? Também existem diversas camadas já vetoriais também que eles estão disponibilizando. É, só que ainda talvez não uh, no nível de Brasil inteiro ainda não, não está disponível. Então é, é isso, explorem os dados aí divirtam-se uh, eh, utilizando os dados da, das cartas sem precisar escanear, digitalizar e já referenciar tudo isso em alguns segundos apenas conectando a base WMS. Espero que tenha sido útil e até a próxima. Um abraço.